Abro uma beira, eu acendo meu beck Me ofereço um gole, eu não bebo meu bem Te ofereço um dois, ela fala depois Conversamos por hora, nós vamos além Não sei o que acontece, o assunto não acaba Um bagulho bem louco, eu não sei explicar Já estou começando a ficar preocupado Não tô preparado pra me apaixonar Pra quem já teve um coração partido Fica mais difícil de algum florescer Mas já faz tempo que o meu pensamento Vem terminando sempre em você Temos conexão, bagulho astral Criado do nada, sobrenatural existir um multiverso Em um deles nós somos casal Entre infinitos milhões de universos Em todos eles quero te conquistar Nem sei se eu cheguei muito perto Isso só você pode me falar Me fala no meu quarto no final da noite Enquanto estamos sem roupa Entre uma transa e outra Fumamos um bag sintonia monstra Deixa eu te levar pra algum lugar tão sem graça sem você aqui Me dá é sua mão, vou te fazer sorrir Quando te vi lá de longe senti atração Bastou um olhar, percebi sua intenção Garoto, você não me engana Por trás desse peito tem um coração Cada movimento eu faço Fico mais próxima dos seus braços E quando a noite acabar, o final você já sabe É o quarto Quando sinto o seu cheiro Imagino mil besteiras Tu e eu, a Mary Jane fica comigo, não te garanto que vai ser perfeito. Mas se algo conspirar contra, lado a lado daremos um jeito. Todo tempo é pouco quando se trata de nós. Enquanto eles falam, nós se diverte nos lençóis. É cê tá ligado que é nós por nós. E cê tá ligado que é nós. Cê tá ligado que é Deixa eu te levar pra algum lugar ver o uh, Só vai nos dois juntinho, prometo cê vai gostar, yeah A vida é tão sem graça sem você aqui Me dá sua mão, vou te fazer sorrir